不切实际的格斗梦想，你也有吗？今天我们讲第一期啊，这么多年下来积累了特别多问题，很多朋友是想进入这个行业做从业者，有很多奇思妙想，但是有的非常愚蠢。今天讲第一期第一个问题，目前我还不是一个真正的教练，水平也特别初级，想给自己规划未来，就是说一边打比赛一边做教练。八打一叉子啊，不可能实现的啊！我给你分析下为什么？你想打比赛，OK，那你要在一个专业的俱乐部，也许去练拳，对吧？你不可能说在一个业余的俱乐部平时教。 课，那你目前水平看我们的已知条件就是，目前你还不是一个教练，然后水平也很初级，那你就不具备自我训练去上台打职业赛的一个能力，所以你得去一个职业俱乐部去训练，然后这样的话，职业俱乐部给你推荐到赛事，对吧？但是你得明白一件事儿，现在的大环境是赛事少，投资人也不往这个行业投钱了，因为发现亏本，然后钱也回不来，所以说比赛越来越少，都办这种 B 级赛、C 级赛，所以说那么多已经存在练了这么多年的运动员，然后原本要打 A 级赛的运动员，现在被。 破打了 B 级赛、C 级赛，那这么俱乐部这么多人，凭什么你一个兼职打比赛的人，俱乐部会主推你去某一个赛事呢？ 凭什么呢？你一心二用，脚踏两船，什么都要，什么还规划自己的梦想？这样的人不会被重用的啊！你明白这件事儿，这个道理，不要自己异想天开去想一个不切实际的规划。那另外一个角度，你还要一边做教练，对吧？一边做教练，那在哪做？一般来讲，你要在一个业余俱乐部去做教练，对吧？OK，这个俱乐俱乐部的教练每天。 如果说这个俱乐部运营的非常好，那看他肯定希望教练每天非常好的去教课，啊，全身心的去投入。所以说呢，你还要说跟老板商量说，老板你看我给你教课行不行？而且目前我还不是教练，我水平还不高还打的还他妈不好，我还要一心二用，我还要一边给你工作，一边去打职业赛，人家凭什么用你？这同样的道理嘛。所以说你脚踏两船，两方都不会让你去。 有这么一个机会，尤其是我刚才讲现在一个大环境，就是真的是这个行业目前赛事很少，而且而且有赛事也不是说像以前那样了，因为现在大环境非常不好啊，所以说大家呃不切实际的格斗梦想啊，你要反思一下，站在别人的角度换位思考，别人是不是满意你的这种操作呢？好，感谢收看这期啊，我们下期讨论下一个话题，我们下期见。